उत्तराखंड संबंधित सही प्रश्न है बीस बीस क्वेश्चन है टोटल ठीक है तो क्वेश्चन नंबर वन से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है हमारा जमशेदपुर में किस वर्ष वर्कर यूनियन की स्थापना की गई तो ये 1922 में जमशेदपुर में वर्कर यूनियन की स्थापना की गई ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ तो झारखंड में किसान सभा का गठन नाइनटीन में ईस्वी में की गई थी हमारा अगला क्वेश्चन है झारखंड में ऊर्जा नीति किस वर्ष लागू की गई थी तो ये 2012 में झारखंड में ऊर्जा नीति लागू की गई थी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं next question number four Jharkhand में कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था तो झारखंड में कोल विद्रोह 1831 में हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो 1986 में झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड राज्य में जल संरक्षण के लिए डोभी निर्माण निर्माण योजना किस वर्ष की गई थी तो 2016 में झारखंड में डोभी योजना की निर्माण की गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन गठन कब हुआ था ये 1967 में हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम्म, झारखंड में मराठों का आक्रमण सर्वप्रथम कब हुआ था तो ये 1741 में हुआ था ठीक है झारखंड राज्य में आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष हुआ था तो ये 1938 में झारखंड आदिवासी महासभा का गठन किया गया था जिसमें सभी आदिवासी आके अपनी अपनी राय बता रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य जल नीति किस वर्ष लागू की गई थी तो झारखंड में जल नीति जो है 2011 में लागू की गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है झारखंड में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं तो झारखंड में कुल सात विश्वविद्यालय हैं next question next question number बारह झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय मार्ग गुजरते हैं तो टोटल तेरह राष्ट्रीय मार्ग झारखंड से होकर गुजरती हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था तो 1861 में पुलिस मैनुअल लागू हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था तो झारखंड में ढाल विद्रोह 1767 में ढाल विद्रोह शुरू हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड राज्य में निजी वनों को कब नियंत्रण में लाया गया तो 1952 में झारखंड राज्य के निजी वनों को नियंत्रण में लाया गया ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट झारखंड में राजमहल क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार कब हुआ था कंपनी बोले बोला जाए तो अंग्रेजों का शासन ठीक है तो ये 1741 में अंग्रेजों द्वारा झारखंड राज्य पर अधिकार कर लिया गया था ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा तो 1589 में मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह को सूबेदार बनाकर झारखंड भेजा था next question question number eighteen Ramgarh राज्य की स्थापना कब हुई थी 1368 में रामगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया था तो 1895 में बिरसा मुंडा को पहली बार अंग्रेजों द्वारा